Welt und dafür brauchten wir kein Geld. Wir haben uns einfach treiben lassen, wir wollten nichts verpassen, wir wollten nicht so werden wie die Leute, die wir hassen. Nur ein Blick von dir und ich wusste genau, was du denkst, was du fühlst, dieses große Vertrauen unter Frauen. Das hat mich umgehauen, es war völlig klar, ich konnte immer auf dich bauen. Keine Party ohne uns, immer mitten rein, da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu allem bereit. Und wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit, tut es mir leid dass ich nicht härter zu dir war, denn ich ahnte die Gefahr. Sie war da, sie war nah, sie war kaum zu übersehen. Ich stand nur daneben, konnte nicht mehr mit dir reden. Alles, was du sagtest, war, das ist mein Leben. Mein Leben, das gehört mir ganz allein. Und da möchte ich keiner ein. Lass es sein, lass es sein, das schränkt mich ein. Ich sah dir in die Augen, sie waren tot, sie waren leer. Sie konnten nicht mehr lachen, sie waren müde, sie waren schwer. Du hattest nicht mehr viel zu geben, denn in deinem neuen Leben hattest du dich voll und ganz an eine fremde Macht ergeben. Geld, Geld, Geld, nur für Geld hast du dich gequält, um es zu bekommen. Strich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem lächelnden Gesicht. gefehlt, um es zu bekommen. Wie gewonnen, so zerronnen. Dafür gingst du auf den Strich, aber nicht für dich, sondern nur für deinen Dealer mit dem lächelnden Gesicht.